өгіз өлді бүгінгі көкпарымыздың бас жүлдесі қадірменді ағайынмұрат тай бастаған тоғыз барып аласыз тай бастаған тоғызды келіп аласыздар ағайын көкпар көтеріліп бара жатыр төрешілер қарап қойыңыздар төрешілер қарап қойыңыздар ағайын баруы тай бастаған тоғыз келуі тай бастаған тоғыз ағайымына асхат жолдасына белгілі кәсіпкер іскер азамат европластик асхат мырзадан бастаған тоғызды барын аласыздар қазыналы қария жетпісбай ақсақалдан бүгінгі тойдың генеральный той басшысы бауыржан мырзадан яғни бір тай бастаған тоғыз міне келіп аласыз от жібер көкпар түсіп қалды жігіттер әрекетіңді жаса әрекетіңді жаса Tony, Bruno Tony calma. небір тұлпарларды тәрбиелеп шаптырып жүрген небір игі істерге демеуші болып елдің ақ батасын алып жүрген азамат осы бүгінгі тойға бүрегін салып тігіп жатқан қалдыбай мырзаның намыскөз есімді атыменен баруан өзбекстан қазақстан республикасына белгілі жексенбай атаның немересі қарамырза көкеміздің баласы той той шылайша қалдыбай қолды көтеріп қой ел көрсін бәрекелді қалдыбай шырайлы шымкент қаласынан келген жеке кәсіпкер қолбаларын шығар жатқан азамат ағайын тай бастаған тоғызына ағасына аттарын салып жатыр ағайын өзінің қолбаласы